गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप हमारे चैनल में कैसे हो तो आज हम सीखने वाले हैं एक नई पोया मतलब बाबा सीप जो बाबा कहती है उसके पास बहुत सारे ऊंस है चलो मतलब बोलते हैं आ जाओ दोस्तों baa baa black sheep down the lane. Baba black sheep, have you any rules? Yes sir, yes sir, three bags for. One for a master, one for them, one for a little boy who